Έχεις καθόλου πυρομαχικά. Όχι τίποτα. Βασικά κάτι... Βγαίνω στον δρόμο. Βγαίνω στον δρόμο και πάρει το όλο west μου βγεις. Στη γωνία του δρόμου βγαίνω μου κάνει μια στροφή. Αμάξι. Πενιντάρι. Κλειστοφακό. Δεν έχω φακό. βλέπω πειρά, βλέπω πειρά, έρχομαι κατά τα πειρά. Δεν είναι σοφή αυτό. Χαβάη. Πώς παίρνω το φάρμακο ρε παιδιά για, το... για την ασθένειά μου. Εμένα δεν δουλεύει. Και ακούω φωνές. Κλείσει το φακό, κλείσει το φακό. Έχει 50 με στιγμή στον δρόμο. Γαμιέται. Ωρε μπάλα μου. Θα περιμένω να τους φάνε τα ζόμπι και θα πάω να τους πάρω το όπλο. Σαν το φύγε πίσω ρίχνω τέτοιο. Τι ρίχνεις, ρε, έχω τέρα ζόμπι πίσω μου. Θα ρίξω στο πενιντάρι. Σώστε με! Που με είδανε ρε μαλάκα.